भाइयों बहनों ऐसे दौर में जब आप सभी राष्ट्र निर्माण के लिए देश में कुछ नया करने के लिए जी जान से जुटे हैं उस समय में आपसे यही आग्रह करूंगा कि नकारात्मकता से घिरे इन लोगों की इन हरकतों से निराश होने की जरूरत नहीं है मैं चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री के इंजीनियरों टेक्नीशियनों हर कर्मचारी से भी कहूंगा कि भारत को आप सभी पर बहुत गर्व है मैं उनकी मेहनत को प्रणाम करता हूं उन्हें नमन करता हूं आप जैसे इंजीनियर प्रोफेशनल्स ही कल भारत में बुलेट ट्रेन भी बनाएंगे और सफलतापूर्वक चलाएंगे भी रेलवे के सभी इंजीनियरों कर्मचारियों इससे जुड़े एक एक श्रमिक के परिश्रम का परिणाम है कि आज रेल पटरिया को बिछाने का काम दोहरीकरण